Bonjour Merci d'avoir tenté votre chance Félicitations, vous avez obtenu la première vidéo de la série Un instant gacha. Nous allons vous présenter le concept de l'émission et nous-mêmes. Avant tout, laissez-moi vous dire ce qu'est un gachapon. Un gachapon, c'est une machine à distribuer des jouets au Japon. On tourne la manivelle qui fait un bruit de gacha, et un jouet qui tombe, qui fait pon. Et par chez nous, ce sont euh, ces distributeurs de porte-clés ou de babioles qu'on trouve dans les supermarchés. Maintenant que ceci est clair, et avant de vous parler du concept de l'émission, nous allons nous présenter. Ram, présente-toi. Oui, bah, je m'appelle Ram, et dans la vie, je dessine, et c'est fun. Yes. Et eh bien moi, je suis Brumiose, et c'est moi qui écris l'émission, et... et je sers à rien. Mais si Je suis nul. Non, non, je t'attaque de câlin. Je pleure. Et voici Flocon. Flocon. Plop, moi c'est Flocon. Et je m'occupe principalement du montage des vidéos. Dans cette série, nous allons discuter de notre vie, nos moments heureux, nos anecdotes douloureuses, nos passions, faire découvrir des artistes et vous montrer nos propres créations, un sujet à la fois. Chaque vidéo pourra changer radicalement de sujet tout en gardant le même format. Une discussion entre Ram, moi, et un autre invité, peut-être. Un instant gacha reflète le hasard et le petit bonheur simple de l'ouverture de jeux en capsule. Et pour cette première vidéo, nous allons parler de ce qui a inspiré le nom de l'émission, notre passion pour les distributeurs et les gachapons. Alors, Pam, pourquoi aime-t-on les gachapons Dis-moi. Parce que c'est joli et ça donne des trucs pas très cher. Ouais. Et j'aime bien c'est pas cher. <laughs> ouais, enfin, pas cher. Euh, non. Attends, attends. Bon. Bon. Ça coûte cher quand même. Attends. Euh, t'as les. Bon, déjà, en France, t'as, que des petits jouets de merde. Hein Ils coûtent trop cher. Mais c'est pas de la merde. Attends, dans un gâchapon, j'ai eu. Tu vois, Kéké dans Animal Crossing. Voilà. C'est pas de la merde. <laughs> C'est pas de la merde Qu'est-ce que tu racontes Je protège les gars de pompe français. <laughs> ok. Protecteur de tous les Et du coup, euh, bah moi j'aime les gachas et les distributeurs parce que ça donne euh, vraiment ce petit instant de plaisir où tu mets ta pièce, tu vois, tu mets ta pièce. Tu te rappelles quand t'es enfant, ta mère te donne une pièce, ton père te donne une pièce et te dit « ou va t'amuser mon petit et, euh, <laughs> et tu mets cette pièce et t'es en mode ah je vais gagner euh, une petite merde en plastique c'est trop génial ça fait mais laisse-moi terminer et ça tombe et t'as la bouboule et tu fais waouh trop bien regarde maman ce que j'ai gagné et ta mère s'en fout et te regarde pas <laughs> la vivante <laughs> Ah, d'accord. ça sent le vécu quand même. Non, pas du tout. Et du coup, <laughs> moi j'aime les, les, distributeurs et les gâchapons parce que c'est vraiment trop beau, en vrai. Oui. Ah, les couleurs. C'est ouais, bah, déjà c'est plein de couleurs pour attirer les gosses, hein, comme euh, comme les baies empoisonnées. <laughs> <laughs> Parfaite analogie, je trouve. Et euh... Et je sais pas, j'aime bien le côté transparent, le fait que ça brille. En fait, c'est transparent, il y a plein de couleurs. T'as des petites bouboules, tu vois, on voit parfaitement. C'est comme une vitrine de magasin. Et c'est brillant, c'est rétro-éclairé, c'est éclairé à l'intérieur. Donc quand tu passes la nuit, c'est beau. Ça, dépend, parce que des fois, il y a des gens, ils mettent des feuilles dessus. Du coup, ça brille pas et on est triste. <laughs> il y a vraiment des gens qui mettent des feuilles dessus. Hein. <laughs> <laughs> Et puis, euh, du coup, récemment, on, on, Ram moi, parce qu'on partage cette passion, on, s'est dit, tiens, et si on regardait ensemble des, euh, vidéos YouTube de gens qui ah ouvrent des gachas C'est trop bien. Ouais. Meilleur moment du monde. C'est ça. C'est vraiment super marrant parce qu'on est, on est tous les deux. Vas-y, émulons notre réaction pendant qu'on regarde des gens ouvrir des gachapons et mettre la petite pièce et faire cric Gacha, gacha, gachapon. Euh... Ah mon dieu <laughs> C'est trop mignon ah, ah, ah Il a... c'est du... papier toilette Genre, il y a un moment, meilleur, meilleure ouverture de gachapon. C'était un mec, il y avait du mouchoir et du papier toilette. C'était une édition limitée. Et tu pouvais accrocher le petit papier toilette. Il y avait du vrai papier en fait dedans. Il y avait un vrai rouleau de papier. Oui, c'était trop bien. par contre, il a accouché sur la boîte de mouchoirs. Ça, j'ai pas compris. <laughs> Ça, c'était. <laughs> Ça, c'était horrible. Mais nous n'en parlons pas plus. <laughs> c'était si triste. On va vous mettre le lien dans la description. Hein. C'est Japanese Stuff Channel. Ouais. Il fait euh, plein de trucs, euh, de trucs japonais. Je sais pas comment il arrive à se payer ça. Il a un bon boulot. Il a l'argent. Il a la YouTube money oh. On a adoré regarder. Et eh bah, ben, moi j'aime bien, c'est beau. En plus, il y a de la neige et la neige, euh, c'est bien. On a vraiment une sensation que t'as des distributeurs genre, euh, c'est vraiment la pièce principale et c'est trop joli. J'aime bien. Hmm, il fait des il, y a même des distributeurs euh, au pied du mont Fuji à un moment, dans des temples. Hmm. Beaucoup, beaucoup de neige parce qu'il mis dans une région très neigeuse. Et, et on aime plus la neige. Et euh, à un moment, tu as des distributeurs presque entièrement recouverts de neige, ou même complètement recouverts de neige à certains moments, à part le, front, quoi. Mais sinon, tu as la neige qui fait 2 mètres de haut. Hein, c'est bon, ça ne fait pas très peur, tout va bien. On n'a pas, pas peur de se perdre dans ce pays, hein, le Japon. <laughs> On ne va pas mourir de froid. Et d'ailleurs, l'histoire d'Eiji Ohashi, c'est qu'à un moment, il s'était perdu dans une tempête de neige. Voilà, tempête de neige, euh, <laughs> de, de, son coin paumé là qui fait 2 mètres de haut. Euh, et du coup, euh, la seule chose qui l'a guidé, c'était la lumière des distributeurs. Et il est devenu euh, passionné, dans un sens, par la photographie de, de ces distributeurs. Et franchement, c'est très très beau. Très très joli. C'est très onirique, honnêtement. Oui. Et si vous adorez les distributeurs, et eh ben vous adorerez les photos. Pensez Même si euh, faut vraiment être chelou pour aimer les distributeurs. C'est pas gentil ça. Tais-toi. Euh... Du coup, parlons du prix. Mais oui, les prix euh, de la nourriture. Parce qu'on a parlé des prix du gacha. Bon, pourquoi pas, hein, c'est des petites merdes, ça ne vaut pas son prix. C'est logique, hein sauf au Japon, où ils ont des, trucs, mais des putains de trucs, genre, il y a des petites Famicom, des, des petites euh, consoles de jeux, et c'est livré avec le petit boîtier pour le, hum, le petit jeu qui oh. s'ouvre, et tu peux mettre le jeu dedans, et t'as la petite console, tu peux mettre le jeu dans la petite console. C'est trop génial et euh, t'as les petites manettes, tu peux emboîter les petites manettes, c'est génial euh, mais par contre, euh, la nourriture dans les distributeurs, il faut bien le dire, c'est euh, du vol, c'est de la rapine. C'est pour attirer les étudiants qui ont faim entre deux cours. Oh oui, et puis il paraît que dans certains lycées, t'en avais aussi. Ah bon Dans des lycées Ouais, dans des lycées. Bah pas dans mon lycée, mais je suis allé dans des lycées où ils ont des distributeurs. Mon dieu. Ouais, les pauvres. Oui. C'est pas, c'est pas, pas GG quand bah, les étudiants ils ont pas de fric, donc Qu'est-ce que fait, euh, qu'est-ce qu'on fait ben, On leur donne de, quoi bouffer, euh, mais plus cher qu'ils ne peuvent se le permettre, tu vois. Mmh. Et comme euh, on est un peu formaté pour l'achat, ou un distributeur, on a des sous dans la poche, on se dit Oh bah tiens, je ne vais pas aller acheter, je ne vais pas faire mon propre sandwich, non, je vais acheter des MM's à 60, oui, 70 euros, voilà, hein, je pense que. C'est 2 euros. 70 euros, 2 euros, c'est la même chose. Euh, <laughs> c'est vraiment horrible. Moi, j'utilise jamais ça, mais Ram, euh, Ram, euh, Ram l'utilise. Il paraît. J'ai pas le temps d'aller à la cafette. Du coup, je vais au distributeur. Ça coûte cher. Sinon, tu peux te faire des sandwichs. Mais, mais j'y pense pas. <laughs> Oui, ok. Et du coup, aussi, ce que j'aime bien, c'est la notion de hasard pour tout ce qui est gâchapon et distributeur. Mmh pour les distributeurs, en fait, c'est très différent des gâchapons, mais en fait, parfois, quand tu mets ta pièce, le distributeur ne te donne rien. Oh mon dieu <laughs> Ça m'est jamais arrivé parce que j'en utilise pas, parce que euh, j'aime l'argent, voilà. Euh, <laughs> donc, euh, et je me dis, ah ouais, mais en fait, je peux boire de l'eau, tu vois. Ou alors, en général, je, je, ne mange pas, je mange chez moi, quoi. Tout simplement, je, donc j'en ai pas besoin en fait d'utiliser les distributeurs. Mais par contre, j'aime regarder les gens, les utiliser, parce que c'est génial, ça fait des... Euh, et t'as des petits trucs, ça fait... Ça tombe, et, ça donne de la nourriture, c'est magnifique, c'est la technologie, c'est de la magie. Et, euh, et du coup, oui, je regarde plein de gens se faire avoir comme ça, c'est extrêmement marrant, mais parfois, des fois, le distributeur te redonne ton argent. Oui. Tout ton argent. Il m'avait redonné le double d'argent que de ce que j'avais donné. Genre, j'avais mis 2 euros et il m'a redonné 4 euros. <laughs> C'est une machine à faire de l'argent <laughs> Et du coup, j'ai eu 4 euros et un café et j'étais content. Et voilà, vous voyez, c'est extraordinaire. Moi, à un moment, c'était pour un Eurodateur C'est pas la même chose, mais c'est la même chose. D'accord. Croyez-moi. Et du coup, j'avais mis de l'argent. Et il m'a redonné plus d'argent, j'étais tellement content. Trop de joie. Plus le ticket de parking. Yes. C'est sympa, tu vois. Tu, te sens chanceux quand ça arrive. Et sinon, euh, bah, pour les gachas, c'est très évident. En fait, tu as cette notion de, hasard parce que tu achètes des, des, boules, mais tu sais pas ce qui va tomber, tu vois. Et des fois, tu peux en avoir deux en même temps. Mmh. Et pareil pour les distributeurs d'ailleurs. Genre, euh, bon, je vais m'acheter un petit coca. Tiens, deux coca, c'est gratuit, la maison qui a <laughs> ah, c'est cool. Par contre, tu m'as mangé 10 euh, euros déjà <laughs> Sans me donner de, coca Ouais, t'inquiète, c'est comme ça que ça marche. De toute <laughs> façon, tu payes double le coca à chaque fois. Yes. Non, mais pour un. Pigeon. je me suis fait bouffer 10 euros. Hein. Ah ouais J'ai pas eu mon café. <laughs> Ah, mais t'es sérieux Oui. Hmm. Ça fait déjà 9 euros que je mets pour un café. Si je mettais un euro de plus, je pense qu'il va tomber à un moment. Hein bah ouais, à un moment donné. Non, mais arrête, d'utiliser des distributeurs, je pense. Je pense que ça ira mieux. Je pense qu'ils m'aiment pas. Ils les aiment, mais ils m'aiment pas. Ouais, c'est ça. Ça m'amène à la notion de distributeur divin. Le divin distributeur. Ça, c'est une théorie que j'ai conçue euh, par rapport euh, à, mes, propres, euh, mes propres croyances, on va dire. Enfin, croyances, c'est un bien grand mot, mais vous allez voir. En gros, je considère les distributeurs comme des sortes de petits hôtels, hôtels A-U-T-E-L, hein, pas un hôtel où on dort, des hôtels divins, quoi, des, des, endroits où on rend hommage, des, des petites statues de divinités protectrices, par exemple, ah parce que c'est... C'est comme un distributeur, c'est comme un objet mais qui reçoit la fortune et la chance, et qui nous offre nos désirs. Par exemple, euh, avant, il y avait, euh, quand tu passais devant une statue euh, de Dieu ou un petit hôtel, tu donnais, tu donnais toujours une petite pièce en mode, voilà, bonne chance, bonne fortune et tout. Et ben maintenant, les distributeurs sont un peu ça, tu vois, parce que tu en as partout. Et pour moi, ça colle parfaitement avec la notion de fortune, de fortuna, de, de, de aléatoire, de destin. Des idoles, voyez les idoles, c'est des toutes petites divinités, parfois locales, etc. Et là, c'est des sortes d'idoles de la fortune, à qui on effraierait euh, des pièces. Et encore plus parce que moi, je crois au concept de trouver des pièces par terre, qui sont mhm. comme des, euh, des petits paiements du destin. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Genre, t'as été gentil, paf, t'as un centime, trop bien. Qu'est-ce que je vais <laughs> m'offrir avec tous ces un centime Beaucoup de coke, je pense. Et du coup, tu offres ces pièces que tu trouves par terre parce que c'est des pièces spéciales, tu vois, les pièces que tu trouves par terre. Moi, j'ai toute une collection. On en parlera dans un autre instant, je pense. Un autre instant de gacha. J'en ai euh, plus de 200, là. Ah oui C'est comme si tu dépensais la chance que tu as trouvée en une sorte de vœu. Un instant de plaisir éphémère. Mais en même temps que tu fais ça, tu peux demander plus. Genre, tu donnes ça, tu es récompensé, et en même temps, tu as le droit de demander plus en même temps. Genre, tu donnes, ou alors tu, tu n'achètes pas, tu, mets juste les pièces dans le distributeur et ça fait une mhm. sorte de prière. Et du coup, soit t'as un truc bien, soit t'as un truc pas bien. Hmm. Et euh, ça, fera de l'argent à la prochaine personne en vrai d'ailleurs. C'est vrai. Donc en fait, tu fais de toute façon, soit tu fais une bonne action pour quelqu'un d'autre, soit tu fais une bonne action pour toi. Et cette prière, pour moi, ça permet euh, d'aiguiser nos sens et de permettre de remercier le destin on apprécie un peu mieux les opportunités, parce que du coup on se dit, ouais, le destin a des trucs en stock pour moi, que ce soit vrai ou non. Et mhm. euh, on apprend à guetter euh, le bon moment, tu vois, parce qu'on se dit, bah, forcément, attends, j'ai donné, <laughs> c'était le destin. Donc forcément tu te dis, bon, j'ai fait un vœu, forcément ça va se réaliser. Donc tu guettes et tu te dis, forcément il va m'arriver un truc, donc je vais guetter le moment et je serai plus alerte. Et ça nous donne le courage d'être un peu plus audacieux. Ah, c'est vrai tu donnes un truc, mais t'es pas trop sûr d'avoir ce que tu veux, mais tu le fais quand même. Ouais, et puis après tu te dis, je vais guetter parce que forcément, le distributeur va exaucer mon vœu. J'ai demandé à mmh. voir, euh, je sais pas, une copine. Et eh bah ben, avant, genre, t'aurais parlé aux filles en mode, bon, faudrait vraiment un gros coup du destin, ou je ne sais pas quoi, ou qu'elle soit aveugle, aveugle et sourde et muette, <laughs> et qu'elle n'ait pas d'odorat euh, pour me remarquer. Tu te dis non, ça va jamais le faire. Mais là, t'as donné la pièce au distributeur, alors t'es de bonne humeur, alors tu prends une douche <laughs> Waouh Tu prends une douche pour mettre toutes les chances de mon côté. Et là, tu rencontres une meuf et elle ne plisse pas le nez de dégoût. <laughs> parce que tu as pris une douche. Yes. Parce que tu as fait le vœu. Et là, t'es en mode, c'est peut-être la chance, tu vois. Et du coup, tu prends ton destin en main, en fait. Mmh en te laissant abandonner au destin, en faisant ce vœu, tu ne confies pas ton destin à quelque chose d'autre. Paradoxalement, tu le reprends en main. Ah ouais. Eh oui. Eh oui. Et c'est ça qui est, qui est si beau avec euh, cette façon de penser, c'est que les distributeurs ont un vrai impact du coup, si on, les prend comme ça. Priez les 100 distributeurs. Craignez-les <laughs> car il tue chaque année 126 personnes. Mon dieu. En leur tombant dessus. Je pense qu'il y a des gens, ils frappent, ils secouent des distributeurs, genre ah, tu vas manger ma pièce et plarch Ils sont morts. C'est le karma. Pouf Il est mort. Pouf <laughs> Il est mort. <laughs> ne dérangez pas les distributeurs. Ce sera le mot de la fin, je pense. Merci d'avoir écouté cet instant gacha. Merci. À plus tard pour quelque chose de différent. Au revoir